тажрыйбаны кайталайлы ысытуудан мурун поршенди бошотолу идиштин алдындагы отту жандыралы поршень өйдө көтөрүлүүдө газдын температурасы биринчи учурга караганда жай өсүүдө бул нерсе эмне себептен болууда газдын молекулалары ысыган идиштин молекулалары менен кагылышканда алар батыраак кыймылга келет бул учурда поршенге дагы урунуп энергиясынын бөлүгүн берет ошол себептен поршень көтөрүлөт газ жана идиштин жылуулук алмашуусунда алынган энергия поршенди өйдө көтөрүлүүгө алып келди температура болсо жай өстү